this city has the most entertaining place that is Kensington Market एक बरेचशे लॉग भायर जाल्यार तीन सांगते गरजेचे एक तुझे ते बरे कम्युनिकेशन स्किल आसाचे दुसरें ते मस्त ट्रॅव्हल कर नव्या मनशा ते इंटरेक्शन जावन तसाचे तिसरें जावन आसा तुजें लायफ एक अनप्रिडिक्टेबल जावन पण पूण म्हणजे ते तें ना ब्लॉगिंगाचे टॉपिक येताना म्हणजे रुटीन तितकेशे बदलता हा सकाळी इकरा वरार उठता सॉरी बारा एक वरार उठता तीन वर रेडी जाऊन बाहेर गेल्यावर राती नऊ तावन दहा वरां भितर पाटी येता त्या सात आठ घंट्याच्या डिफरन्सर आम्ही एक पन्नास तावन शंभर फुटेज हा रेकॉर्ड करता तू घरा येऊन एक पाच धा फुटेज सिलेक्ट करून मागीर एडिटींग स्टार्ट करता तीन वर म्हजी एडिटींग जता हफ्त्या एक दीस हम अपलोड करता ये मजे logging schedule Thank you. Toronto city दिसाचे की सेड राती पळोवंक बरे